Uh, matokeo chanya ni namna ambavyo wamepunguza ah, hiyo uh, double shift. Ina maana kwamba katika madarasa haya pia yamechangia kwa kiwango kikubwa upatikanaji wa elimu bora na wanafunzi wanajifunza kwenye mazingira mazuri. Nimeona ambayo bado ambayo yamesalia, nadhani mheshimiwa diwani na madiwani wengine tutaangalia kwenye halmashauri yetu kwa namna ya kukamilisha. Kwa hiyo hongera, e, tuendelee kuwahimiza wanafunzi wetu na kikubwa wali na tuunge mkono hizi jitihada ambazo mheshimiwa rais wetu ana muda mfupi tu, lakini aliona masuala ya sekta ya afya kwa maeneo zahanati tuifungue. Kwa hiyo DMO, mimi naomba umetoa ahadi, wananchi wamesikia na kamati ya sasa imesikia, kusiwe na visingizio. Mm. Mtandao mm. ukifunguka, ina maana tutaangalia mapato mwezi wa saba, wa nane na wa tisa. Tuanze kwenye maeneo sasa itakayolenga kina mama kujifungua salama, na hilo ndio alikuwa makamu, alikuwa balozi au champion wa kuhakikisha wamama wajawazito vifo vinapungua. Kwa hiyo ili tumuunge mkono vizuri, basi tutazitazama. Mahitaji ni makubwa, zahanati zetu mpya ni nyingi, lakini hebu tuangalie kule ambako tuna takwimu wanaojifungua wengi, lakini pia kumlinda huyu mama na mtoto chini ya miaka mitano. Baada ya kusema maneno haya, nikushukuru.